voy a hacer una foto, por favor? Bueno, vamos a estar los máquinas, los Venga, va a echar una foto. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, hacer una foto, por favor? Venga, hacer una foto, por favor? hacer una foto, por favor? están los máquinas? Los generales. voy a una foto, por favor? Bueno, vamos a estar los máquinas. Lo primero es... ¿Está bien? Venga, vamos a echar una venga, venga. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, Yeah. auto sequence start. los máquinas. David, ¿voy a hacer una foto, por favor? Bueno, ¿cómo están los máquinas? los primeros... Bien, bien, bien. ¿Está bien? Venga, vamos a echar una putilla, venga. Vale. A ver, aquí, ando bien. Vaya, vaya que guapa que tiene, ¿eh? <laughs>